I don't want to see you anymore. You're <laughs> Never stop, never stop, never stop the fucking wave. 今夜到明天上午有点想你。预计下午。转为持续。One two three，they call me，call me。Bassa，Bassa。我拍七九。Exactly，Exactly。Bali，Bali。Jason，Jason。

哎，嗯，一个人。 করে